davom etamiz Xo'p, hozir sizlar bilan ham tepa tomonni e, to'siqlarini yasay olamiz xudo xohlasa buyog'dagi oynani yasay olamiz pastligini Xo'p, bo'ldi Xo'p, mana buni joylarni aylantirib yasay olishimiz kerak Xo'p, birinchi tepadan turib chiza olamiz buni tavsiye Hop. To'sig'i hozir menimcha eng yaxshi yo'li yashashi birinchi ekstrud unga ekstrud berib olib o'sha ekstrud bo'yicha bo'lib chiqsa manimcha yaxshi bo'lishi kerak taxminan besh santimetr olaman и ekstrud beraman bunga to'qson santimetr bo'ladi yo bir metr bo'ladi balandligi sergini oldik endi buni bo'lib chiqishimiz kerak bu bizaga asos vazifasini bajarib beradi faqat bundan boshqa hech qanaqa vazifasi yo'q nechta misol bo'lakka bo'lamiz uchta bo'lak sal kattaroq bo'ladi manimcha to'rtta bo'lakka bo'lamiz mana mana shu o'lchamda yog'iga davom ettirib ketamiz frontdan qarab olaman hop boks olaman qalinligi hop endi bunaqa kichkina qilimizni taxminan 10 santimetrga santimetr qilib olamiz bosamiz и bu yoqqa buni to'g'irlab qo'yamiz bitta qo'rg'amiz tayyor bo'ldi konvertni bo'lak olaman buni hop endi mana bu bok bo'yicha ko'chiraman mana shiftni bosib turib instance to'rttaga okey oxirgisi mana beshinchisi instance buni ham bu raqamlar yozib qo'yamiz hop mana holatga keldi asoslarimiz bitdi hop endi bu yoq tomonga ham o'sha narsani to'g'rilab olishimiz kerak o'shanga rotate bilan bu yoqni tasdiqlaymiz oddiy bitta oldingisini tanlab turib mana bu yerda bizada array degan narsa bor hop u mana ham tools ichida mana bu turadi mana y bo'yicha mana bu yerga olib kelamiz taxminan anaqa bo'lar ekan hop mana bitta bo'lib bittasini o'chirib yuboraman mana bularni hammasini belgilab turib markaz s yoqib turib markaz bo'yicha mutoqlab qo'yaman o'shanda yo tomoni ham bu tomoni ham bir xil bo'ladi hop hammasini tanlab olaman ot qo'yib olaman uni o'chirib yuborsam bo'ladi shunday front e, leftdan qaraymiz endi bu yog'och e, to'sichalarimizni hammasini bitta qilib olishimiz kerak hozir birinchi konvert qilib oldim bittasini attachi bosam bilan yana qo'ygan hammasini bittada tanlab olamiz mana besh bosamiz qolgan hammasini belgilaymiz va control shift shunaqa cho'zib clone to element nuqtalarni ham to'g'irlab qo'yamiz ho'p endi mana orasida biza kichkina yog'ochalarni qo'yib kerak yog'och bilan kalani hop bittasini orasiga solamiz uni eng oson yo'li mana plen chizib olish plen chizib oldim mana anaqa narsa hosil bo'ldi bizada bir bosamiz misol nechta planka kerak bizga bunaqasiga kerak emas bizga bunaqasiga kerak taxminan shu sakkizta deylik sakkizta emas mana shu o'nta qilaylik ingichkaroq bo'lar ekan hop konvertib bo'lak qilamiz buni hop to'g'ri bosamiz hop control a bosamiz hop insert beramiz Э, by polygon taxminan 2 santimetrdan okey control i ni bosaman ctrl i э, mana bo'ldi o'chirib yubordim qolgan hammasini bizada mana bunaqa to'siqchalar paydo bo'ldi hop tur control a ni bosamiz e ni bosamiz hop hammasi alohida turibdi и bundoq taxminan qanchagadir buramiz odam pastga tushib ketib qolmagan darajada to'sil to'sil vazifasini bajarib turishiga okey mana bularni qilib oldik mana bunaqa bunga sel beramiz yaxshi oddiy material berib turamiz bunga hozir hop и bularni hammasiga kopyalab tashlaymiz kemga qolgan joylarini navigatsiya to'g'irlayotganmiz bab birinchisini o'zini to'g'irlab ko'ramiz nam hammasi bir xil bo'lishi kerak faqat nam bittasi sal xatoroq olgan kattaroq olgan o'lchami narsani o'z navbatimini ham shuni nusxa qilib olamiz ikki bo'lish teskarisiga o'giramiz buni noklon okey yana bittasini olib y bilan to'qson gradusga burib olaman buni kopiya kopiya yordamida okey buni keyin avvaliga tog'lab chiqamiz agar bu bunaqa eh, yoqmasa oddiy shishali ham borishimiz mumkin hmm, yo'q hammani o'zini anaqasiga qarab do'stlar aynan birga bir bo'lib eh, qilishni hamma o'zini fantaziyasidan kelib chiqib qilsa o'shanda yaxshi bo'lishi kerak okay بتولى الحلقة اللي كيتحط الأخطاء الطير لونين وبزاف ونتعمل Hop. Lekin agar الله هوب لكن أجر أجل أن شيء لبلدي مس برين تسمع سن تزوالي لي مثلا نقل بلدي مس تسمع سن برين تزوالي لي كين سلا وصل كتير tashlab turolsam arrayda to'g'ri ishlatsanglar ishlaganlar ham olib bo'lmaydi chiqaveraman bunamasini bittasini olib qolaman bittanchi bo'lsin okey yirik preview qanchaga misol taxminan yettita yettita yettita bo'lay teng bo'linishi kerak bir yuz har bir yarim metrdan yo'q bir yarim metr sal ko'p ekan qirq yuz o'ttiz besh okey mana ana holatga olib kelib oldik ho'p endi bularni hammasini attach qilishimiz kerak test qilamiz frontdan qarab hozir bularni hammasini tanlab olishimiz kerak ikki atfu ha boshidagi ikkitasini o'chirib chunki bu yoq tomonim e, uyga o'ziga kelib urilanar ekan hop attacha bosaman hamma planlarni tanlab chiqaman enter the late turib xga olib kirib tashlaymiz devor ichiga yana bosaman man qo'yaman faqat ham e, nuqtalarim o'zgarib ketmasligiga xo'sh eng yaxshisi quick slice solamanda bittadan kesib tashlayman pastgacha altqu keyin bosamiz и split bera olamiz albatta split bera olsa ham ikkitasini ajratib olamiz bu yoq tomonni o'chirib olamiz to'g'ri bosib e, besi bosib shu bosib keyin qo'yamiz ularni biz shu bilan end izolate bo'ladigan bo'lsa bizada anaqa narsa hosil bo'lgan bo'ladi ho'p endi tom qismini qanaqa qilib yasab olamiz uyni o'zini olib olamiz by angle yoqaman faqat mana base gradusga qo'yaman ana bu yoq tomonni belgiladik ho'p ignore back facingni ham yoqib qo'ysanglar orqa tomonni tanlamaydi mana shunday hop bu yo tomonlarni oldik bu yoni ham oldik hop bularni endi detajga olamiz detaj clone. Okay. Shunda bizda ham originalda ham qoladi bu yoqda mana bunaqa hosil bo'ladi mana O'znikini ajratib olmaymiz hop alt qilib olamiz bularni ham yana oqcha qovurg'alarimiz bor misol uchun oqcha qovurg'alarni hammasini o'chirib tashlashimiz kerak space iloji boricha maksimal darajada qovurg'alarni kamaytirib tashlash kerak bu yerda hozir hop bu anaqaniki ekan seniki tur hop endi qo'lda playni e, plane olamiz bitta userligida taxminan mana shunaqa tunka hozir hozirq olishimiz kerak hop tunkani hozirq olishga mana buni uzunligini e, o'ndan o'chirib turaman konvertni polga olaman hop play bizada nima bo'ladi qovurg'a chizishga joy vazifasini bajarib beradi faqat keyin bosamiz hop shu ringni bosamizda connect beramiz taxminan nechta unaqa bo'lsa masalan o'n beshtacha deyman okey endi f to'rtga yoqib qo'yib turib mana bitta quick slash bilan kesib chiqaman de de de işte Gene basadiyorum olsam endi, mendan to'g'rilar hammasi belgilanadi ko'rayotganlardagi kesgan joylarim. tag'incha muammo bo'lishi mumkin mana shu tomondan tashib olaman mana tepasiga turadi ho'p bu yoq tomonda hech qanaqa muammo yo'q ishkani o'nglovkasini bosib turib mana bu extrude degan narsa bor o'shani bitta bosib yuboramiz mana narsa bo'lyapti bizlar ham extrude height masalan bir hop beshni bersa ham bunisiga o'n bersak bo'ladi taxminan 5 beshga besh qilsanglar ham chiroyli mana bunaqa tunka hosil bo'lar ekan okey hammaga narsa hosil bo'ldi bizada endi qiladigan ishimiz nima bo'ladi qiladigan ishimiz bunga aylanchi qarayli berish bo'ladi shell outer mount, hop sweating corners, yaxshi o'shanda bizada hamma narsa ham hosil bo'ldi convert to poly ha plane o'chiraveramiz bo'ldi plane ishi bitdi antisolate hop uchamizni taxminan to'liq holatga kelyapti o'zini oxirgi ko'rinishiga xudo xolasi. hop bu oynani o'rni ekan hech narsa emas mana holatda bo'ldi mana bu tomonlarini yog'och bilan qoplaymiz shunga hozir bu tomonlariga tegmadim tunka bilan qoplanadigan joylarni qoplab oldik hop altqul rectangle mana plane bera qolaman mana bitta bitta plane chizaman. olaman bu plane ham bir tomni ikkala ulangan joyini yopib berishga xizmat qiladi bir bosamiz hop 5 20 santimetrcha taxminan aniq olamiz hop qalinlik beramiz bunga qalinlik nima material beraveramiz hop И mana bu width e, ga bitta qo'ng'iroqni so'ramiz. Convert to poly beraman menga. Hop, convert to poly qaniydi bu meniki. И mana bu nuqtalarni olib, oxirigacha tortaman. Bu yoq tomonni bosgacha qaytarib qo'yaman mana bungacha. Hop, endi markaziy nuqtalarni qoldirib, qolgan 4 ta nuqtani belgilab olishim kerak. Shunda bu bizga ana bunaqa tomini bundoq bir o'sib bo'ladigan narsaga aylanadi. Hop, iplanib yoqimimizga ham mana keldi sel beramiz bunga sal qalarroq beramiz buni selini uch taxminan straighten corners yoquv convert to poly to'rt control line bosamiz smoothing group mana ko'rayotgan bo'lsanglar zeren anaqa uh, gradient o'xshatib qo'yadi bu narsa kerak emasligi clear allni bosamiz. enter izolate bosamiz hop ham ikkita ulangan joyini yopib yubordik endi hozir ham bu tomonlarini ham xuddi shunaqa обрамление e, qilib chiqishimiz kerak hop plane hmm. bitta plane olsam yetadi bu yoqqa yana bosaman buraman taxminan yigirma besh gradus bo'lyapti mana burchagi hop buni endi shift bilan instansga olaman yeni bosib mana buni to'g'irlab olaman ya'ni e, boshqarishimga oson qilib qo'yaman mana Ya'ni bu yerda misol man mana qalinligini bersam bo'ladi и uzunligini ham beraversam bo'ladi mana xohlaganimcha qilib perspektivaga o'tamiz mana mana bu qishuv turganimiz bor edi x bo'yicha buni tashqariroq olib kelib olamiz mana convert deb beramiz bir bosib turib x bo'yicha antiga to'g'irlaymiz Xo'p. şeylarni Chelani yoqqa qo'yamiz. olamiz Ha, tepasiga o'tirib olinglar endi mana o'zini olib turib shift bilan bunday cho'zilgan bo'lsanglar sizlarga mana bunaqa burchak hozir qilinadi ana keyin x bo'yicha orqaga qaytarib qo'yamiz hop qanchadir eh, qalinlik eh, beramiz shell hop uch santimetr yetadi convert to poly hop и bunga simmetriya beraveramiz hop bu narsa bizada o'zini qaysi holatda his qilish uchun birinchi reset export beraveramiz reset select convert to poly simmetriya metri split 1 mov bilan allaqachon olib olamiz mana bu yerda qo'lyap olamiz buni yana slice beramiz s yoqib turib mana bu integrani kesib tashlaymiz ikkini bosib turib split beraveramiz mana 5 ni bosib keyin split nima ishlamadi split 5 mana endi ham ishladi mana mana o'chira olamiz. o'shanda bizlarni tekis narsa bo'ladi Xo'p, material material berib yubordik markaz bo'yicha qilamiz anaqasini y bo'yicha instance Okay. ikkala bitta narsa mana holatga keldi mana uyimiz o'zini oxirgi holatiga keldi endi bundan buyog'iga e, atrof muhitda sekin e, ishlashni boshlaymiz e, faqat bitta oynasi qolib shu oynani yasab qo'ysak keyin mana bu uy ichiga suv kirib ketib qoladigan bo'lgan mana shu joyini ham hozir to'g'irlab ketishimiz kerak to'g'irlab ketamiz uni ham xudo xohlasa hop lekin viewga o'tib birinchi oynani hozir esa olaman bitta plane. mana holat yodga oldik convert to poly markaziy qog'rasini turardim oddiy bitta planga aylandi hop hop mana bitta flip bosib yuboramiz qaniydi u mana ekan yo'q flip hozir to'rt turgan ekan yuzasi hop yana bosamiz ring connect key tur insert hop birinchi guruh bo'yicha beramiz. 3 uch besh taxminan и e, plyus bosib by polygon buni endi xuddi shunga ikki e, yarim ikki yarim beramiz и e, mana buni detachga olamiz yana boyagidagi shishamizni yana qaytadan yasab o'tirmaslikka hop bitta jesklonni olib tashladim shell bularga ham shu oddiy materialni beraveramiz hop navbat tomonga keladigan bo'lsak esa seans yo'li mana uni tanlab olish keyin bosib turib qovurg'alarni belgilab olish kam yuzani o'zini tanlab olish mana shu yuzani o'zini tanlab olganim osonroq tushib kerak menga ha bitta yo'q o'qib ketgan ekan tanlab oldik detalchi bosamiz detalchi sklon okey hop hamma narsamizda bor bunga sel beramiz shell hop n faqat inner indargan 5 deb beramiz taxminan va bu narsani sal bundoq x o'qi bo'yicha tashqariga chiqarib qo'yamiz o'shanda bizdan bir обрамление hosil bo'ladi xohlasanglar buni olib turib mana butini ikkita nuqtasini belgilaylarda anaqa tekis qilib qo'yaylik bu ham variant bitta bu ham endi o'zinglar qaysi biri yoqsa qaysi birini ishonch his qilsanglar o'shani qilinglar lekin ham hozirga shu turgan ekan manga shunaqa o'xshab ko'rinyaptimi yoqdan qaraymiz qiyshiq turgan ekan mana to'g'irlab qo'yishimiz kerak hop mana tomon ketdiyu necha ikkini bosamiz bitta split baronamiz eski bosmani o'chiraveramiz ctrl a hop intizarlate havola qolaylikmi sochilib yoyishiga aylanayotgan ekan yaxshi ko'rib qoldim shuni bitta o'qqa to'g'irlab oldik mana shellni bosamiz qalin hosil botdi quick slice berib turib mana bitta o'sha ortiqcha joyini yuboramiz mana bitta bitta beramiz yana bittan ikkinchisini beramiz mana ikkini bosamiz hop split e, bosib yuboramiz mana bitta Xo'p, shunda bizlar ham o'rtadagi anaqani alohida qilib berdi. O'rtadagi alohida bo'lgandan keyin o'rtadagini o'zi bilan bemalol o'ynasak bo'ladi. Bitta bunaqasi bitta quick e, startlar oladigan bo'lsak, keyin bosib turib, e, alt bosamiz. Yo'dan yana bu tomonni tanlab turib, split beramiz. 5 va oq chimonni surdoylarni o'tiraveramiz late. hop endi u yo'zni ham shu narsani takrorlashimiz kerak Takrorlab olamiz yana yani bu yerda mana kesib o'tirsam chatmiz. bu yerda faqat mana bu nuqtalarni belgilab turib back facing o'chirib qo'yib mana nuqtalarni umumiy belgilab olasizlar ho'p bu yerda qiladigan ishimiz obyektni tokka tekislab olishimiz kerak hop ikkisi ekan z o'qiydi ekan z o'qiydi tekstlar mana bu tomonni tortib qo'yamiz mana enter the late mana holatga keldi mana suamitiga kirmaydi boshqasi ham xolasa xohlasa bo'ldi hammasi hop oynamizni ham bitta bitta tez qarasa bilinmaydi uzoqdan Bizə qarang imzoda xohlasa unga mana ham barcha enterlab ko'ramiz hop ana shu joyda ikkinchi videoni ham to'xtataman hop xolos keyingi darsda atrof başlayımız. boshlaymiz